Sri Kota Great Namaha that is Australia what do you call uh, Subhash Challa www.sensennetworks.com okay fight for freedom of Amakotagra five chapatis three are already made fourth one is on the pan okay single man trying to save the world his default wife okay uh, mother earth Hmm, where is the black money? My international 9,900 crore, 500 crore of Mayawati, hmm, 6,000 crore of Kojak KCR, Professor Balmohandas management, hmm? Acharya Nagarjuna University, then what do you call uh, Akhilesh Mukha Mulayam Singh Yadav, हाँ उसका अभी मुलायम सिंह यादव का पैन स्टोव पे है हाँ ये एल्यूमिनियम माइनिंग माफिया पैन नीचे बैकग्राउंड में है Tupperware heavy bottle toothpaste kill up India इसका नीचे का प्लेट निकल गया मोदी hmm. अभी yo joint hands with black money bastards Jahangir Ravan Jahangir Rahul गैंडी Gandhi so what do call fight for freedom of Amma कोटाग्रा expanding Andhra empire to America to Australia okay to Aries constellation to Amakotagra constellation which is a combination of Taurus and Orion uh, if I am not wrong fighting for freedom of Amakotagra and my 60 Nobel Prizes money 6500 crores Mayawati and then Akhilesh Yadav uh, Akhilesh Singh Yadav okay uh, square bracket he is so intelligent he removed Singh from his word mm, um, and uh, that Akshay Kumar हाँ, सिनेमा हीरो सूर्यवंशी मैंने मोदी नगर में पेंसिल कैंडल फैक्ट्री जला दिया हाँ, बांग्लादेश का केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट हो गया और क्या बोलते हैं आपका गुजरात में केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट हो गया हम्म, कब रिज़ाइन करोगे कब संन्यास लोगे सोशल मीडिया नहीं पॉलिटिक्स से कब संन्यास लोगे हम पूछ रहे हैं ओम श्री मामा कोटा ग्रेन नमः फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ मामा कोटा and Sanatan Dharma gets ready for the Third World War begun by the Modi Jahangir. Jahangir Modi, I am sorry. Hmm? Om Shri Mama Potagrin Namaha.